elkarrekin Podemosekin egin egin nukea analizi hori, gurekin da Lander Martínez elkarrekin Podemosen idazkari nagusia, Martínez jauna, egun honen daungi euskal telebiztara. Eh, ilusio nahikoa e, piztu ez zenutela esan zen ezuk eh, astelenean, baina ilusio hori e, zergatik, ilusio ez hori zergatik gertatu da zuen proiektu ulertu ez telako, barne gatazken gatik, <clears throat> polarizazioa esaten duzu, agenda markatu dutela bi alderdi nagusie, baina hori izan da normala, eh? agenda markatzen bi alderdi nagusie. <laughs> bueno, azkenean eh, hainbat eh, elementu sartzen dira hor, ez? Horren egiten ari zineten botoaren fideltasunari buruz argi dago, eh, azken urteetan, eta gainera, ba, post eh, alderdi haundi izan da dibidez euskadin, boto fideltasunari eltzea oso zaila da, nik uste tarde, alderdiek badituztela beraien oinarriak, ez, beraien boska oinarriak, baina egia da, eh, kampainak gero eta influentza gehiago badutela E, gaur egun botoaren mugimenduetan eta eta lan handia egin behar dela kanpaina hoietan eta egia da ba, guretzat kanpaina hau zaia zaila izan da eh, bi e, alderdiek asko polarizatu dute eztabaida eta baina gauza bat da agenda markatzea, mm, ze hor azkenan guk ere uste dugu mm, guretzate eh, alde batetik agenda markatzar hartu dugulako hainbat termino sartuta, baina eh, horrek ez du esan nahi eztabaidaren atentzioa alderdi guztietan dagoen edo eta horregatik hitz egiten dugu polarizazioari buruz, ez? Eta lortu dute atentzio guztia gehien bat bi alderdietan e, egotea, eta guri ba, kostatzea, geure mezuak bideltzea, geure mezuak helaraztea. Eta hori nola e, konpondu nahi duzu hemendik aurrera? Bueno, ba, hori lehenengo azterketa sakona e, izan barko dugu, azkenean pasadira iru, iru egun, e, zenbakiak aztertu, ikusi zelekuetan gauza funtzionatu duten, ez, eh? egon dira e, leku batzuk, nuken nun, e, ala ere, emaitzak hobetu dira, ego, egin dira, e, eta e, bueno, alderdi baten eguneroko lanean, elementu asko influenzia dute, gero mm, ze maizak dituzen hautezkundeetan, ez? Zelako harreman hurbilak dituzu lekurretako herritarrekin, e, gatazkak edo ez izan dituzun, zelako konfidentza sortu duzu herritar horietan, orduan hartu barko dugu e, funtzionatu dituzten lekuen adibideak eta saiatu mm, praktika, e, bueno, eguneroko praktikak alderdi osoan e, bezala hartzen. Beste aldagai basartzea gatik, eh, zuek normalean aldaketa bat proposatzen duzue, bai. zuen politiketan, esango zenuke, zentzu honetan, ba, Euskal Gizarteak ezagunaren aldeko boto eman duela, edo apustu egin duela, eta zein beste aldaketaren aldekoa? Ba, edo zein gizartek beti e, eh, prinsipioz egiten du apustua eh, ezagutzen duen ari buruz, ez? Horregatik eur, ere hor lan handia daukagu horregatik esaten duen ere lan hain marko dugulako, gero burua gehiago eh, erakusteko, gehiago jendeak gu gehiago zagutzeko, kalean zer egiten dugun, zer egiten dugun herrietan, zer egiten dugun udaletxeetan, eh, eta bueno, ba, horrek ere azkenan influentzia du, ez da berbera lan egitea, posta urte dituen alderdi batetan, edo hiru urte dituen koalizio batetan, elkarrekin Podemosen kasua den bezala, edo berrogei, larogei, eunda hogei, urte dituzten alderdien kontra, beraien eh, aparato guztiekin eta lurraldean duten implantazioarekin. Baina, azkenean ekurpil zoro bat ere bada, ez? Erakundetan egon behar da, zure proiektuak jendeak eh, ikusi eta ezagutu ditzen, eta azeratu ditzen lidergo bat behar da, ez? Eta zuen lidergo horretara iristeko, erakunderen bat ere do, zer duzen, nola, nola lortu nahi duzu hori? Bueno, lehenik eta bin, orain ja, e, eh, leno gauden, baina erakunde gehiagotan egon gobera, ez? Zer, gudaletxeetan, bakarrik eh, genuz marka batzuk, orain, e, elkarrekin Podemos e, koalizio bezala, irumaia, irumaia instituzionaletan, instituzionaletan dago euskadin, udaletxetan e, batzen nagusitan, eta eusko Legebiltzarrean, beraz? Aurrera posu bat, bada, ez, nahi, nahi genituen emaitzarekin, baina aurrera posu bat, bada, e, bada, berrogeita bi, berrogeita bi udaletxetan, e, eta horrek e, bueno ba eh, e, lana aurkeztea e, erraztuko digu herri hoietan eta esan dugun beti esan dugun bezala ahal den lekuetan ba gobernu horrerakoiak sortu eta hor ja herri bakoitzari tokatzen zaio aztertzea zen nolako forman lan egin nahiko lukeen eh, bai gobernu bat emarruan, kanpotik, baina guk ez dugu beldurrik izango gobernuetan sartzeko. Hirietan eh, eutxe egin diozu, eh? hiri buru nagusietan, <coughs> donostean hasi ere bai, bai. baina gero bazar nagusietan eh, galdo egin duzu, hori horrek ze esplikazio dauka? Bueno, eh, esplikazio bi gehien bat. Bat, batzar nagusiak izan dira e, geure gatazka foko e, eh, ez dakit, gehiago ikusi diren gatazkak e, eta horrek argi dago influentzia izan duela, baina gero beste faktore oso garrantzitsua dago gu ez gera orkesten oraindik herri guztietan eta normalean hautezkunde hauetan jendeak e, egia da jendeak pentsatzen duela bera botua eta botua aldatzen duela baina eh boto galera bat dago bi papeletak hartu ezin dituztelako. Eta normalean, herri batean, e, Podemosen papeleta ez badago, elgarrekin Podemosen papeleta ez badago, ba beste boto badago, eta hor galdu daiteke, gure e, baita ere, hautezkunde faraletako botoa. Beno, ba, hori da, epe luzeko lana, herri gehiagotan aurkezteko, leku gehiagotara helarazteko. Hmm. Nola egin du zuen botoak eh, IES, pensatik ezkerra bertzalera, Euskal Herria Bildura joango zela, baina aldarri sozialistak hartu du gehien boto hori. Horren egin batzea egiten duzu. Egia, bueno, eh, beno, argi dagoela, ez bakarrik Euskadiko emaitzak aztertuta, baizik eta mhm. estatu osoko <laughs> emaitzak asterduta alderdi sozialistak, eh, bueno, ba, eh, eskerraren boto handi eh, edo mm, zenbaki handi bat beregana erakarri egin duela, oso efektiboki gainera leku askotan eta Euskadin ere hori gertatu egin da. Maia gutxiagotan, guk mantendu, mantendu gea estatuan baino baino hobeto, baina egia da e, eh, geure dirudienez, dirudienez horregatik, garendik azterketa eh sakonain bar dugu, e, Egia da, korrelazio bat dagoela gure galeraren artean eta alde sozialistaren artean, baina eta horregatik hasiera batean hitze egin genuen ilusiari buruz ikusi dugu e, geure boto mm, asko e, etxean geratu dela. abstentzia beraz. Abstentzia, ez? Mhm. Eta horrek esan nahi ditu, bigauza, guk ez digu diogula sortu hori ilusio, behar den ilusioa geuri bota emateko, baina ez dutela aurkitu beste aukerarik bota emateko. Beraz, oraindik gugera aukera oberena persona haientzako, eta berreskuratu behar ditugu pertsona hoien gogoak guan konfientza izateko. Hauek, deskunditako emaitzak, orain e, udaletxeak eta batzarrak, e, eh, batzarra guziak eratu behar dira, udaletxetan badago interesguneri, zuei begira mm-hmm. ere e, badaudelako, zuek ezkarreko gobernuako osatzea proposatu izan duzu, bai. eh? espaldidanik e, gainera, eta horren erakusgarri nagusia gena errenteria izan liteke, orain arte Euskal Herria Bildurekin e, koalizio gobernu batean zaudetenako bai. errenterian. Hori izango alde Euskal Herria Bilduk adibidez Durangon edo Galdakaon eh, barkatu, elkarrekin Podemosek Euskal Herria Bilduri durangon edo galdakon eskeniko diona? E, esan duan bezala, lehenengo azterketa e, herrioi, e, bueno, herriak egin behar dute, e, guk ez ditugu akordio globalak planteatuko, planteatuko dugu herri zerriko akordioak, eta lehenengo hausnarketa imarko dugu e, asamblada lokalak ikusteko, ea gobernu barruan, edo kanpoan egon nahi duten. Gure predisposizioa e, eh, babesa ematekoa da. Hortik aurrera ikusi beharko dugu zenolako eredua egiten den herri bakoitzean, eta hori alderdean barnean egingo dugun hausnarketa bata herri zerri. Eh, e, normalean, bueno, ba, errenterian eh, izan dako esperientzia e, izan da, ba, suposatzen dut errenterian ere du hori errepikatuko dela, baina beste herrietan, oraindik e, eh, itzegin marko da gehiago, ikusteko ze aukera dauden, positiboki, e, esan nahi dut, eh, beti egertatu daiteken arazon bat eta hau ez eh, aurrera zera matea, baina prinsipioz esperientziak positiboak izan daitezke. Baina, zuke esango zenuke, durango edo galdakon, gertuago dagoela, nahiz eta zerren ari bozkatuena aldarri nahi izan, Euskal Herria Bilduko alkate bat egoteko, Elkarrekin Podemosek lagunduko diolako horretan. keiengo oso bat osatzen, eta zentzu horretan zerren ari bozkatuena alkate. Bi, bi azte egon gera lan egiten, esaten, Eh, hauz dela gure intentzioa, beraz, ba, egia da urbilago dagoela. Gure, gure intentzioa hartzen badugu, ba, gure intentzioa ez da Euskal Alderdi alkatetzak erraztea. egia da, galdaka hon, zailagoa da, lugarren aktore bat eh, egitu behar delako, eta, eta horrek ez da, bida gehiago ekartzen duelako. Baina, bueno, ba, duraren gori buruz, hori, hitz barko dugu, baita ere, respetatu behar dugu ditugu eh, herriaren e, denborak eta pausuak, baina ba, noski ere guk eh, Euskalderri Jeltzalaren alkatetzari babesa ez diogu emango, hori seguro. Hori Esan diaz, Euskalderri ez dela zuen intentzioa alkatetzan egotea, zo itxasoa bai. dutxe egontzen gehiago saioan, mhm. eta honen inguruan ere, elkarrekin Podemosen eh, jarren inguruan, hausarketa bat egin zuen atutxa Nik ez dut uste Lander Martinezek esan dagoen moduan programen inguruan egingo da bela ausnarketa hori. Ez dut uste eta ez dut sinesten gainera, ez da belako egingo. Ez dakiz se programa daukien, ez dakiz proposamen daukien, eh, helburu bat daukien. E, Eusko Alderdi Jeltzalea eh, instituzioetatik eh, ateratzea. Zer entzungo zen nioke zugatu Andreari, programen inguruko adostasunik ba, egon gala, Nik esango nioke sartzea elkarrekin Podemos.eus webgunean, eta horri gota dela gure programa guztiak. Eta irakurri ditzake, e, herri guztien eta batzar nagusien programa guztiak. Orduan, berarentzat edo nahi duentzat. E, eta noski ere, beti izango dira e, programen inguruko eztabaidak eta programen inguruko akordiak horregatik esate, esan dizut lehenengo galderan aukera guztiak irekita daudela izan daiteke lagun batean sartu edo ez, e, baizik eta politika konkretu batzun inguruan akordioak aurrera eramatea dela guri interesatzen zaizun saiguna eta eskerreko gobernu bat egotea. Euskal alderdi eltsalea guretzat ez da eskerreko alderdi bat. Ez da, bereiek direlako kanporatzea edo horrelako zerbait beraiek edo Alderdi Popularra izango bazen kasua, pues berbera izango zen, ez delako geure eh, gizarte eredua eta ez delako geure ekonomia eredua eta uste dugulako beste eredu batzuk eh, sartu behar direla herrietan eta bueno, ba gure borondatea hori izango dela eta ez dugulako iniz izkutatu hori dela gure borondatea eta oraindik badaude hain bat herri edo eh, hiriburu eta eta foru aldunetako ere aukerak egongo litzateke bai Euskal Herria eta Alderdi Sozialistarekin akordioak egiteko gehiengo hiek sortzeko. Nik badaki Alderdi Sozialista, bueno, ba ez dagoela e, leku horretan saiatuko gera edo deiren bat gutxienez egin barko dugu hori saiatzeko, baina baina baita ere beste hainbat alde daude. Eta non dago alderri sozialista, non dago autonomia erkidego, non dago Nafarroan ere, hori ah, delako beste ez da edalerritako bat, ez? Kaldera, eh, galdera ona, hori eh, lehenengo beraiek esan beharko dute ez, ez dago argi, ez dago argi nun dauden, ez dago argi nun dauden estatuan, eh, nora behiratu nahi duten, gobernu progresista bat, ez, bakarreko gobernua, orain, Ciudadanos ate batzuk ireki egin ditu eta irudi autonomia erkidegoan hori egingo dute. Eh, eta hemen e, Eusko Alderdi Jeltzalarekin, Nafarroan eh, misterio hutsa, ez? Ba, ba nik uste dut erantzun azkarra, eman gaur dutela, e, esateko zenolako gobernuak egin dituzten, baina nik uste dut ere ez duela dena balio eta ez duela leku batean eskuinarekin e, akordak egitea, beste leku batean eskarrarekin akordak egitea, beste batean leku batean bakarrik, e, ez du balio, nahi izatea, alderdi espektro guztiak, babesa ematea beraiei gobernuetan egoteko, e, azkenan dirudi, politika eta e, bi, personaren bizitzak hobetzeko tresnak, ezaiela, importa ez? E, ze, e, bakarrik inporta zaiela boterea sustengatzea edo boterea izatea. Orduan, zer nahi dute, Eskerrako politikak egitea edo gobernuan egotea edo zein eta edo zeinekin. Dirudiena da, ezkerra zatitu egiten dela, taldez eskuinak asunerako joera askoz ere errasagoa daukala, eta hori gertatzen da Nafarroan, gertatu da Madrilen ere, antzeko bidetik doaz, bai arkideoan, baita alkatetzan ere, eta zentu horretan Podemosek badauka Madrilen behitzate e, eh, zer esan oso argian, Nafarroan ere bai, behitzako sonak izan ez direlako, txarrak izan direlako, bai. eta Pablo Iglesiasek honen inguruan, eh, Podemoseko idazkari nagusiak, ba, ausnarketa egiten zuen. A la izquierda no nos funciona cuando nos dividimos y cuando nos peleamos entre nosotros. Creo que lo que mejor nos funciona es trabajar colectivamente, es remar juntos desde las diferencias, desde el respeto, con cada uno organizado en el partido que considere, pero creo que si algo nos enseña a todos y en lo que todos tendremos que hacer autocrítica, nosotros los primeros, es bueno, pues tener claro que la división resta y que la suma multiplica. zer gertatzen da beraz, eh, ezkerren, hainbeste zatik eta egiteko, bueno. ze... Nia, ordu etortzen eskuina bat egiten du. Ni adaz nago azna horketarekin eta gainera guk ere jasan dugulako eh, bueno, eh, adibide argiak. Eh, gu Euskadin eh, arkeztu gara ia leku guztietan e, koalizio batean, elkarrekin Podemos koalizio batean, eskarre, eskera gurekin, eta batera, jun ez garen lekuetan, emaitzak txarragoak izan dira eta gutxi izan dira, sorionez, esfortzu handia izan genuen, asko sinisten dugulako gure koalizean dugun e, batasun proiektuarekin, e, baina berriro ere, ba, e, batasunari buruz egiten dugunean, ba, gero, esfortzu, benetako esfortzua egin behar da, proiektu horiek aurrera eramateko. Eta nik uste dut Madrilen, e, estela, beharrezko esfortzu esfortzua egin eta sartu direla beste elementu batzuk, beste arazo batzuk, nik badakizute ez duela asko atsegin Madrideri buruz hitz egitea, baizik Euskadi buruz hitz egitea baino, baina e, argi dago eh, zatiketaren bidea ez dela bidea. Eta orain gertatuko dena da, asko hitz egin da, Unidas Podemos ez parte hartze izan lezaken Espainiako gobernuan ere, baina badirudien mm. dien baitzauen ari da, Pablo Iglesiasek ere onartzen duela, ministroak eskatzeko moduan ez dela egongo, zer hitz zuzuk? Beno, ba... Bueno, e, nik e, uste dut, eh, hasiera batean gure proiektua izan dela gobernuan egotea. Eta momentu hori izan behar dela e, gure proiektua. Egia da, ahultasun gehiagorekin hartzen dugula negoziazio hau eta e, oraindik ez dute asko sartu nahi eztabaida honetan uste dudalako, bueno, ba, estatu maian ditugun organoetan izan behar dugun eztabaida bat delako eta suposatzen dut laizter gainera e, bildu egingo gerala e, eztabaida hau izateko, baina hombre, lehentasuna beti izan da e, gobernuan egotea, argi dago Sanchez bueno, ba, estrategia bazuela eta itxaroten ari zela eh, emaitzak ikustera, ba, ez duelako nahi. Eh, <laughs> Unidos Podemosekin eh, bakarri gobernatu, gobernatu nahi du eta lehen itzain, hori eta lehen itzain dugun bezala, bueno, berak hasiera batean esan zuen bakarri gobernatu nahi zuela, ez? Eta lehen itzain dugun bezala edo zeinekin akordak izan eta guztion babesa izan politikan bueno, ba, oso zaila da guztion babesa izatea, ze horrek esan nahi du zure politikak oso oso malguak direla, e, malguegi, ez, kasu batzuetan. Orduan, e, asko ez da aldatu, bai, galdatu dugu, hau lago, mm, gaudela, ametsa txarrak izan direlako, horrek eh, nalak ikusten dugu, baina ikusiko dugu zer nolako ematen diren negoziazio hauetan. Gatuzan berez ere gazizko hemen bukatuko bai. dugulako, e, erkoreka bozera mailak ere, maitza hauek ikusita, ba, balorazio bat egin zuen, eta oposizioari deiare egin zion erkoreka gatu. Bai, gobernuak itxa, espero duena da baita ere, oposizioko taldeen partetik, egoera berrira, hautezkunde kanpainak eta ja igaro eta gero, egoera berrire, berrira egokituko diren eh, jarrerak e, zabalagoak, irekiagoak eta ados e, tasunetara heltzeko prestatuagoak. Nola baitere, nola baitere iradokitzen ari da 2006ko eh, gehiengo horiek edo, edo argazki horrek, lehiutzarra argazki hori, zarkito gelditu dela, eta orain beste gehiengo bat izango litzatekeela eta beste irabatera jokatzeko eskatzen dizuete? Ba, ez, ez, ez, ez, ez du arrazoiarik. Ez que e, ko argazkia, e, eh, arrazkian eskerreko indarrek gehiengoa zuten eta arrazki honetan berriro ere eskerreko indarrek gehiengoa dute leku askoretan. Eta eusko jaurlaritzak bere bueno, bera gere malgutasun gehiagorekin egingo eh, ditu berei proiektuak, e, ze aktitu, ze, ze aktituerekin e, eh, dugu oposizioarekin. Osa, dana, la, dana da oposizioaren lana, edo Eusko Jarlaritzak ere, zerbait egin beharko du. Osa, ze espero dute, oposizioak, bere oposizio lanean gure lana delako kontrolatzea eta gure proiektuak mai gainean jartzea esatea Eusko Jarlaritzari danari baietz. Noiz, esan diogu ez hitz egitera, baina ze aukerak eman digu Eusko Jaurlaritzak hitz egiteko eta proiektuak aurrera ateratzeko. Eta hori argi ikusten da, zenbat lege proiektu atera ditu Eusko Jaurlaritzak azken irurteetan. Ogeita bederatzitik, bedeatzi? Ezkerreko indarrak esan duzu, gehiengo direla. Lehen esan bai. alderri sozialista ez da, gizelo, osondo, non bueno, nabilen horren, bai, bai, nola eskaera berdina da, nere eskaera alderri sozialistari ez da aldatu. Nik eskaten dioan ere da argitzea. Eh, nik uste dut lan hain daitekela beraiekin, baina lehenengo hm. argitu barko dira. Zuko teskunda aurrera penik iragartzen duzu, emaitza ikusi eta aldeko aizea baldin bauka jaurlaritzak, teskunda aurrera penik eh, bimleta hogeiko udazken aurretik, orain baitzein genezak horri buruz? bueno, beti zein da inoiz ez da eskartatu, ez? Bera, marko barko zaie galdera, ikusi barko dugu nola kudeatzen dituzten aurrekontuak, e, aukera hori beti dago, baina gainean, gu prestatuta gaude gaude edo zein gauzarako. Gu nahiago genuke, hautezkundeak ez aurreratzea eta benetan usko jalaritza lanean jartzea lege proiektuak e, aurrera ateratzeko. Beti esan bezala, ez? E, obeagoa da, mm, lan egitea, beraik esate dute, behar dela e, hitz egitea eta, bueno, eta ez proiektuak e, batera ateratzea, bueno, bo, e, egin dezatela eta eta eta eta horretan ba, bide bat egon beharko zela, baina bueno, e, autizkundak horretzen baituzte, ba, guretzat, e, bueno, gara zorik Ose, azkenian, edo eh, zira, alderdi prestatuta dago hautezkunde horrepresentarako. Gure solaski dire hitz emango dugu, Martínez eh, jauna, felixiria arte hasiko da galdezka. Mm, Keso, egunon. <clears throat> A ver, em, egiten direnean eta maitzaz txarrak lortzen direnean normalean ba, gauza eskorrak azpimarratzen dira gero, eh? normala denez ez Baina beti ere pentsatzen dut eh, gauza positiboren bat ere egongo dela. Zuki ipatu duzu e, zuen bot, botu de ez, astentziora joan dela, eta ez direla joan espesoera edo ez eh, bildura, ez da. Hori izan da, zuen ikuspuntutik gauzarik positiboena, zuen zako? Hala, beste, beste zerbait positiboa hau ere badago. Bueno, e, hori da elementu positibo bat, ez? E, berreskuratu diztaitezkeela e, botante horiek, elementu relativo ki positiboa da oinarri argi bat dagoela elkarrekin podemos en artean eta dirudi bueno ba soru hori solidoa dela eta estatuan dagoenaren baino askoz solidoagoa badela eta eta baita ere hala ere gukuste dugu kanpaina on bat egin degula Behar bada ez da heldu heldu behar zen lekura, edo ez du gure buru atera alzen e, enean. Baina guztu dugu alderdi bezala e, kampaina hon bat atera dugula aurrera eta e, auta izan ditugula e, elementu hau eta noskere, nik dut, azken elementu positibo bat e, markatzeko, orain ja, gaudela, hiru maila instituzionaletan eta horrek esan nahi du geure ekintza instituzionala koordinatua izan daitezkela hiru mailetan, eh, asko ikusiko zaiguela herrietan, udaletxetan eta horrek ba proiektuari impulso berri bat emateko, bueno, ba, ematen digu indarra. Arantza. Bai, eh 2015ean Joan Sineten hainbat herritan, e, bertan ziren herritarren elkarteekin, ez? Eta plataformaekin. Eta honetan, erabaki duzu eiaginetan e, edo guztietan joatea koalizio moduan. Bai. Eta adibidez getzon, egon dira gatazka bai. handiak horren e, artean, ez, e, herritarren eta herritarren e, plataforman eta zuen artean, ikusi dugu nola zuen zerrenda buruak kendu dituela besteen kartelak eta horrelako konfrontazioak kalean, ez, Eta, bueno, nik jakin nahi nuke, ea hori estrategia e, txarra izan den, ea aukertu zareten, ez? Nola baita, erritar eh, plataforma hoien gandik urrundu zaretela, eta kalea ere galdu duzuela, nola baita, e, eh, bihurtzeko alderdi, beste edo koalizio normal bat, ez? Ea estrategia horretan kale egin duzuen, ea, zer uste duzu horren inguruan? Beno, eee... 2008an egon ziren herritar plataforma hoietako jende gehiena e, aurten Elkarrekin Podemosen koalizoren listan zijoaten. Eta gainera ez hori bakarrik baizik eta ia euren lista guztietan pertsona independenteak zeuden. Plata bai plataforma hoietan hasi zirenak edo beste herritar plataforma batzuetan e, lan egiten zutenak, herrietan, azkrizio partidistarik gabe orain, segurenik izango ditugu, e, bueno, ditugu zinegotzi independiente asko, ez daudela alderdi baten barruan, baina ahalmena izan dutela e, koalizio baten barruan lan egiteko e, eta bere espazio izateko politika egiteko. Beraz, nik uste dut, e, azterketa beste, beste alde batetik badoala. Mm Osoari. Maika, <clears throat> iso, bai, unon. Aipatu zu, azterketa sakona eta hautezkunde egunaren gauean, ba, gauza bera zan zuen Pablo Iglesiasek, eh, bueno, azterketa, eta autokritika, autokritika, Beti errepikatzen den hitza da hori, hitz da hori esa hitza, ez? Eh, zuk autokritika hori, edo azterketa sakon hori aztekotan da, nondik eh, hasi e, beharko litzakela uste duzu? Ze, abia, lehen aipatu zu ilusioa, baina ilusioa, baino gehiago ere ilusioa, izan daiteke, ba, ilusioa, ez, kolorezko zerazko, baina gero, oinarria eta mamia eta e, autokritika hori nondik abiatu, ze oinarri izan beharko luke, edo nondik, e, nondik jo. Pero nik dezakete Euskadi maian, ez, e, e esan duan bezala, lehenik eta behin ikusi bar dugu e, nora jundiren geure botoak eta zergatik diren horra, zeintzuk ira izan diren geure akatsak horra juteko edo e, zer ez dugun egin, ze on ez diogu orkestu bizarteari boto horiek gure gana e, etortzeko. Ze irudi eman dugun alderdi bezala, konfidantza izateko ala ez, botante horiek geure artean, eta baita ere, ze hobekuntzak egin behar ditugu geure erakundean, geure funtzionamenduan, eta noski ere, geure Eh, estrategia politikoan konfidantza hori irabasteko. Bueno, ba, uste dute eh, beti egiten diren hausnarketak, batzutan sakoneago eta beste batzutan esakonago, segun ze baitza dituzu, ez? Ba, ebaitza honak izan badituzu estrategia eh, ez diezu revisio hori egiten, baina eh, noski ere eh, beti ikusi beharko dugu eta baita ere zergatik herri batzuetan emaitzako dutu egin diren, eta beste batzuetan ez, eta hor, ba, herri hoietako jendearekin asko hitz egin, zer ikusi duten, zer egin duten baita ere geurekideek herri hoietan, konfidentza hori lortzeko, eta nola eh, birrantolatu dezakegun gure maila lurralde mailan hobetzeko geure ekintza politikoa, ez bakarriko imaia baizik eta de maia soan. Palaber Martínez, eh, elkarrekin podemos egin dazkari nagusia, kainaren amostera begira jarriko gara eta eta udalen eraketara begira jarriko gara, mhm. ikusiko da ze gertatzen den zerbait jokoan dauen udal horietan, eta bena ipatu ditugu bizkaia di, durango eta galdakon, badagorre entretenimentua, eta nahi duzun arte, agurre ze eh, utziko demen elkarrezko. Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.